ishin maqaan koo Tashoomaa Mokonnonin jedhama. Hojjetaa eh, direem soomaa ganda Simboo Gooroo godina Shawaa aanaa Jirsa Lafooti. Azaaziin azaaza, azaazuba wayyaa akka jabbiitti azaatuma wayyaa bajaadhu waan hin beeku kallooto si argitu waan qalbiin akka jabbiitti na burraatu. Maqaan koo Mul'ataa Gabbisaan jedhama. Gandi koo Seemboo Gooroo aanaan koo aanaa jirsa lafooti godinni koo lixa shawaati. Guyyaa har'aa qamadii uh, eh, sararaaf facaasaa jirra. Muuxannoo gaarii dabarsaa jirra waan ta'eef akka muuxannoo gaarii kanaan hordoftanii nurraa fudhatanii jedha. Maqaan koo Abbabuu Sooriin jedhama. Qamadii sararaan facaasaa jirra. Muuxannoo gaarii nurraa fudhadhaa. Konkolaataa. Abeet. Nagaa bultanii. Akkam. Nagaa jirtu. Naguma. Nagaa keessanii. Fayyuma. Nagaa akkam jirtu. Jaarraa qamadii facaasuuf qophooftanii. Eeyyee qophaa'aa jira qophoofnee kun facaasaa jira. Haay gaariidha eeshi har'a maatima hundumaa qophaatan. Ee maatumaa jim qophoofnee kun. Akkaataa kanatti sararaan facaasuuf qophaa'a akkamitti facaasuuf. Obbo Mul'ata. Mee qamadii sararaan facaasuu maaltu sin kakkaasime faayidaa isaanaa ibsa. Sirriidha Tashoomaa. Yeroo sararaan yeroo bittinneessinee facaafnu fi yeroo sararaan facaafnu garaagarummaa qaba jechaadha. yeroo bittinneechinee facaafnu sanyii waliin sanyiif xaa waliin argatu jechaadha. Garuu immoo sanyiis baay'ee gaafata. Sanyiin hin qisaasa. Galiirree baay'een qabu jechaadha. Yeroo bittinneessilee facaafnu. Yeroo sararaa facaasnu immoo sanyiin nuuf qusata. Xaa'oon irree immoo xaa'oo fi sanyii wal argatu. Galii guddaarree qaba jechaadha. Kanaaf garaagarummaa qaba waan ta'eef bittinneessaarra wayya kan jeen sarara facaasna kan jennu irra filanne galii guddaa qaba waan ta'eef sarara filannee irra facaasaa jirra jecha. Obbo Mul'ata, mee maasii qamadii kana akkamitti qopheessitanii mee naa ibsuu dandeessu? Lafti nani filadhee sanyiidhaaf qopheessee filadhee facaasuuf qopheesse kun lafa ol ka'e ta'uu qaba. Bara darbe immoo kan sanyiin biraarraa gale kan lafti qamadii faca'in kan ta'e yoo ta'u E garu yero sadi qotee tanarra immoo arfaffaadhaa fi sanyi e, facaasuuf qophaa'ee kun dhufee jira jechaadha. Obbo Mul'ata waan gaarii jettanii kanaaf ali lafti lafti qamadii aku ta'uu aku akkuma akkaatuma kanatti lafa bishaan irra hin ciifne ta'uu qaba. Lafa barreen gaddaan midhaan biroo faca'e kopi masa to qophiin furi kota me arfa fan arfaffaan faca'uu qaba. Obbo <coughs> Mul'ata sanyii fi xaa'oo hektaara hanggam hangam sitan. sirriidha tashooma. Lafa hektaara tokkoof NPS kuntaala tokko, yuuriyaa kuntaala tokko. Sanyii filatamaa qaqqabaa kan jedhamu kiloogiraama kiloogiraama dhibba tokko qopheeffadhee jechaadha. Kana keessaa garuu warraan itti fayyadame NPS kuntaala tokko yuuriyaa kiloogiraama soddomii sadiin itti fayyadamaa jechaadha. Marsaa lammaffaaf gaafa irra deebu garuu yuuriyaa kiloogiraama waan kuntaala tokkorraa kanaaf kiloogiraama 35 irraa kan hafeen marsaa sadaffaa gaafa guyyaa 35 guyyaa 40 irra deebii facaasuuf fa jechaadha. Ya Abbo Mul'ata mee sanyii qamadii kana eessaa argatanii eessaa argattanii naa ibsuu dandeessu. Sanyii filatamaan kun bu'aa gaarii waan qabuuf mari'annee bita. Ishii sanyiin kun makasa maqaasaa sanyii qaqqabaa jedhamu sanyii gaarii ta'uusaa hubannee mari'annee dhaabbata bakka sanyii dhiyeessurraa kan bitannee qopheeffannee ta'uusaati. Sanyiin kun immoo caccabaarree waa tokko tokkorree kan of keessaa hin qabne sanyii qulqulluu ta'uusaati. Kan hubannee mari'annee maatii dhuma wajjin bakka mari'annee binne ta'uusaa jechuudha. Kudhaa hektaara tokkoof immoo kan qopheessine kiloogiraama dhibba jechaadha. Akkuma kanaan dura jedhame xaa'oo kanas immoo ee, hektaara tokkoof inipeesii kuntaala tokko yuuriyaa kiloogiraama soddomii sadi walitti magnee kan facaasaaf qophoofne ta'uusaa jechaadha. Mee eebboo mul'ataa akkaataa sanyii facaasaa kanaa har'a nutti agarsiisuu dandeessu? Ee maal rakkoo maaltu jira ree tashoo maasitti agarsiisuu hin danda'a kun hoyi. Haalli facaasaa isaa kunoo xaa'oo akkuma jiru akka jiru kanatti olitti himangnee gadi fageenyi isaa xaa'oo seentimeetira shanii hanga torbaatti akkanatti akkaatti facaasaa deemnaa jechaadha. Akkaatti facaafnaa jechaadha. akkasuma immoo amadi gadi fageenyi isaa seentimeetira shanii hanga saddeetitti sadii hanga shaniititti akkanatti gubbaa isaati irratti buusaa deemnaa jechaadha akka itti facaasuu naje Naa tawfi sanyi wali narga argatuu jechaadha. Eh, <coughs> kopi masih qamadii kopi masih qamadii facaasuudhaaf guyyaa irraa kana eh, dursa kopi masih toko qophii maasii marsaan qonnaa tokko toko sadii qotamee arfaffaan faca'uu toko Hangi toko tahun tokko tara toko tokko se sanyiin hektaara toko xaa'oon hektaara tokko barbaachisu yuuriyaan toko dai NPS ini. kuntaala tokko. Kanaaf guyyaa facaasuudhaaf eh, hektaara tokko facaasuudhaaf yuuriyaa yuuriyaa hektaara tokkoo fi tokko sadaffaasaa yookaan immoo kiloogiraama soddomii sadii guyyaa guyyaa facaasaadhaaf. Kan irraaf immoo guyyaa eh, soddomii shanii hanga guyyaa afurtamii shanii irra deebinee hin xumurra jechuudha. Yeroo facaasaa eh, biqiltuu biqiltuu gidduu seentimeetira digdama. Xaa'oon seentimeetira shanii hanga torbaa gadi fageenya isaa sanyii immoo seentimeetira seentimeetira sadii hanga shanii ta'uu qaba. Obbo Mul'ataa, ashi jedhaa kan nagaa ta'a gara fuulduraatti itti fufaa akkasumatti itti fufaa ashi nagaa ta'a sinfaanaa ta'u jechuudha. Eeshi ulfaadhu galatooma. Nagaa ta'a ashi. Eeshi ulfaadhu galatooma.